Ciao a tutti, io sono Alessia, io sono Kiki e, e benvenuti, benvenuti su Dreaming of Korea. Oggi iniziamo un nuovo format che chiameremo provvisoriamente in cucina con Dreaming of Korea. Andremo a preparare delle ricette coreane, ma ovviamente come nostro solito probabilmente ci sarà del disagio. Molto disagio. Già. Oggi prepareremo il, almeno ci proveremo a preparare il kimbap da bendate però appunto visto che siamo in due, per decidere chi cucinerà da bendato uh-huh. e mhm. chi darà indicazioni, abbiamo deciso di fare il prova a non ridere challenge con l'acqua in bocca. Are you ready? Let's, Let's go. go. <laughs> a dare le indicazioni e a preparare è la nostra adorata Kiki. Verrà bendata e preparerà. In bocca al lupo. Adesso mi ci proverò a girare la nostra fantastica omelette paura. Let's go. Ho paura. Ah! Ah, gira, perché? Alla fine l'ho girata con il mestolo, <laughs> presa così, girata hours later. Ma siamo in onda? Cioè sì, siamo sì, sì, siamo... sta già girando. Ah, bene. Allora, sappiate che questa brutta persona mi ha lasciato <laughs> fuori con il freddo, con la nebbia e stavo morendo. Ok. Ah, e io ho fame. E adesso prepariamo la, la, cena. Ah, quindi è questa la cena? Dove sì. sei? Sono, sono, qua. Ok, <laughs> quindi è questa la cena? Sì. Ok, <laughs> bene. Ok, io ho messo l'ultimo ingrediente che è l'ingrediente bonus segreto. Quale ingrediente? Io faccio un... c'è un ingrediente segreto. Oh. Allora io faccio un disclaimer, non venite a cercarmi a casa per favore. Questo l'abbiamo fatto soltanto per la sfida. Io sto morendo al caldo. E... e, niente, iniziamo! One. Che è sto coso? Questo è il primo ingrediente che devi usare. Gra ma se mi dici almeno il Allora, questo è l'olio di sesamo. Ok, ma... Che schifo! <laughs> Quello è l'avocado. <laughs> Uh, Viscido! Comunque con questa band mi sento molto nelle video... Cioè mi ricorda un botto Blood, Blood Sweat and Tears dei BTS. facendo? Vai. No. No, no, no, no. Ah, Oddio, che è sta cosa calda? Eh, la pentola, fai attenzione. Allora, aspetta. Ok. Che, <laughs> che bello come lo stai stendendo. Eh, ma andiamo! Io non so se stai parlando perché sento fare... <laughs> No, sto guardando cosa stai facendo. Two. Tieni, mi sto avvicinando la, la pentola, fai attenzione che è un po' calda. Qui c'è il manico, qua c'è il cucchiaio. Manco si stacca, eh! Aspetta, non mi ricordo più dove è la foglia. La foglia! Ok, ci sei. È scesa? Sì, è sceso. Quanto è? Tanto poco? È pochissimo. Adesso va bene, buttacelo. Basta? Adesso dai, inizia a stenderlo. Tenga. Grazie. Ce l'hai? Sì, ce l'ho. Ok. Ce l'hai? Sì, ce l'ho. Il pocket coffee. <laughs> Ce l'hai? Sì, ce l'ho. Questo è dovessi vedere la mia espressione. Meno male che eh, sono bendata. L'ingrediente, segreto. Che è la Filadelfia. Eh, eh, ed ingrediente segreto per me ho appena detto il nome. Bene. Beh sì, in effetti sono stata un po' stupida come idea, però non fa niente. Ok. dove è la fine dell'alga? Dell Dove sta? Oh! Qua? E eh, metti di qua. Più piano? Eh, non si staccava, mi sentivo pesante cosa coso. 4. Il tonno. È che schifo! Mi pute la gamba. <laughs> Mi sono spaventata. Posso morire per questo? Non... Non... Non... Ho messo la sciarpa! Ho capito ma cosa cosa. Era solo la, la, pentola del riso. Ai ai! Ok. Dove l'ho mollato il cucchiaio? Che Dai! Non posso dire molto cosa sembra! Io spero tanto in questo momento che ne abbia preparato uno decente prima che vengo io per poi mangiarlo perché... Sì! Ah, ok. Non so, la sensazione è che se non ci vedo divento sorda. 5 <laughs> Madonna, però! Madonna, ma che, che è questa cosa? Una zucchina, non è niente di che. Te sei scema proprio. cos'è? <laughs> Dimmi cos'è. Carote. Ok. Con le arancioni. che crescono nell'orto. Dove sono le carote? Che è sta cosa? Che viscida! 6. Dammi, metti la manina col palmo verso l'alto. L'altro ingrediente. Mi prende la mano. Eh? <laughs> sto coso? Avocado. 7. Ah, brava, hai imparato a fare l'omelette. 8. Io ho fame! Ma era la testata, vero? No. Perché si è fermata? Non sento, non sento movimento. Perché l'abbiamo preparata al contrario. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. È oliosa sta cosa. Uh! Fatto? Se magna! Fatto! Se magna! 9. Ah, con le bacchette pure? Sì. Va ah, bene. Ma posso levare, ma magari la mascherina non è che Beh, certo. Non sento nulla. Sento solo profumo. Allora, adesso ti, ti guido per, per l'assaggio. No, aspetta, non sento nulla. Oh, ho paura adesso, Vero? Ti guido? Aia. Ok. Sì, sì, l'hai iniziato a mangiare. Riconosci gli ingredienti? sa di profumo ah <laughs> c'è riso ok il tonno lo sento mm -hmm. sento un botto il sapore di sesamo basta no, non c'è l'ingrediente segreto non lo senti? c'è qualcosa di salato perché non è impastata? non è male però Vuoi sapere cosa c'è? No, aspetta, però è buono, <laughs> ho fame preso? Sì? Oddio, ma, eh, ha pesa un chilo sto coso? Eh, hai messo giusto un po' di cose. <laughs> Sei giusto un po' aperto. Perché è dolce? Vuoi che te lo dica? Eh sì, oh. chiedi. al posto della Filadelfia. Sappi che questa è la nostra cena, eh. Ma abbiamo anche un'altra cosa. Anzi, tu hai un'altra cosa. che senso? Oh, posso avere un po' d'acqua? Sì, adesso te la porto. Abbiamo anche un giorno un'altra <laughs> cosa da preparare. Posso mani, sta benda che ho... No, no, perché c'è l'ultimo Dove cibo. toiolo? Ho sentito che hai strappato un pezzo di toiolo, ma se n'è andata così. Però siccome non voglio che lei senta cosa sto preparando, adesso le do le cuffie con la musica. Mm, questi. Mm, mm. Io sono una persona cattiva, quindi io li preparo di nuovo. Dai, dai. Three hours later. Oddio, sento plastica bruciata. Allora, non è male dall'odore, ma per me è da Doc Nor. Ti ho comprato il tuo cibo preferito e te bocchi. Aspetta, aspetta, aspetta, arrivo con l'acqua. messo l'acqua. Questo mhm. è questo. Non pensavo che peccassero così tanto. Ok. Io direi che prima che ci sentiamo male facciamo la chiusura di questo video ah proprio il kimbab da bendati è stato molto divertente appoggio le bacchette perché sembra che sto minacciando qualcuno allora da parte mia è stato molto divertente lei l'ha preparato non lo so e ci dirà appena si sì, eh, sente. Hai nominato il kimbab comunque con... E eh, niente. È piccante. Mi dice che è un'orecchia. È un po' piccantino il tteokbokki. Eh, mm. Mm. Ah, ma un ginocchio nel frattempo. Uh, la vecchiaia. Sì, non so cosa dire. Allora, no. ragazzi, io voglio dire che i tabucchi sono strabuoni. Però io qua non vedo acqua, vedo solo salsa, quindi ho la sensazione che l'abbia pure cucinato male. No, chiudiamo perché non è... <laughs> Niente, questo è tutto per, eh, per questo video. Spero sì, che vi, vi sia, piaciuto. piaciuto. Vi siete fatti due risate. Non fatelo a casa. <laughs> Soprattutto se avete persone come lei, non fatelo a casa. <laughs> Soprattutto non assaggiate mai cose strane. Se vi dicono vi faccio assaggiare qualcosa a vostra insaputa, mai assaggiare. Se vi è piaciuto, iscrivetevi, mettete like, commentate. Io ho perso la sensibilità del, della lingua in questo momento, quindi adesso inizio a parlare. Allora, se prima ero versione eh, russa, adesso sono versione... Ver- versione... Questo Niente. è tutto, spero che vi sia piaciuto. Eh, eh, se non vi è piaciuto, siete delle brutte persone <laughs> perché vi recupererete Bocchio. Ho sofferto tantissimo. Eh. <laughs> abbiate pietà di me o di Ciubecca che è quasi in estinzione. Eh, detto ciò, ci beh. vediamo al prossimo video. <laughs> Ciao! Bye! Ciao a tutti, io sono Alessia. Io sono Ciubecca. e benvenuti su Dreaming Up. Oh. пирофантастика. Она три. Все, one.